mesmo, mesmo, que os caras não vão, mesmo que eles não vão morrer na Molotov, eles são não vão se parar, vão se bloquear, separei. Comprei, comprei Molotov. Eu não, eu não, Ei, eu acho que ele tá triste no final, né? Que lado? Você deve, você deve, podcast de Seven Days. Seven Days. Mas beleza, bora. Bora pro baixo, bora pro baixo, melhor, melhor, melhor. Caralho, mas o cara gosta de enfiar C4 no cu. Cara, C4 no cu. Meu, ele fodeu a C4. O que que ele fez? Calma aí, verde. Fica parado, verde. Verde, dá pezinho. Verde, caralho. Pezinho. Como tá que bom. faz? É qual botão esse? Vai, pega lá. Puta que pariu, vai, pra Palmeiras, me dá pezinho. Não, você dá me dá pezinho, pezinho aí. Dá pezinho. Me dá pezinho. <laughs> Nós estamos falando aqui. Como que é, cara? Hã? Vai, no popô, vai. Para, guri. Para ah. com isso, mano. Vamos tomar um chimas com escuras depois? Bota tomar um shimas, guri. Fazer muitas preservadas. Um chimas com... Putz, sem querer, mano. Pensei que era inimigo, é mano. melhor coisa... No, no, no, no, manito. Vos está muerto, manito. no. Vos es fila de puta, manito. Vos se le gusta el pico. Violeta, violeta, violeta, violeta. Oh, sí, manito, sí. Y se humana a mí también. La película de Playton y Esse roleplay de criança tá ficando muito, muito degenerado depois de um tempo. Ai! <laughs> o quê? What the fuck? What the fuck? Mas bagulho, esse o tal do J. Olha a movimentação, Pia, mas balme. Jolie, vamos tomar um chimas depois, piá? Acho que tá junto com o azul. Que eu votei sim. Tá não, tá não. Robust, robust. <gasps> Pega na minha mão, pega na minha mão, pega na minha mão. Não! Ai! Boa. Quem tá ouvindo na caixa de som aí? Tô ouvindo no fone mesmo. Ótimo. Whatever it say. Consegue, consegue. Esse, isso aí, amigo. Consegue. <laughs> Caralho, esse cara se matou. O cara se matou. eu entendo. Mas essa aqui eu vou entrar. Eu sou, eu sou a lei. Caralho, ele entrou. Entra. Como que ele Azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, <laughs> Tem um cara ali olhando. Não, não era, era tinha um maluco olhando aí. Ele tá chamando. Vai, vai pra lá, vai, vai pra lá, dá ré aí, dá ré aí. Aí, aprendi a buzinar. <laughs> Tá, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás. We're shuffling. <laughs> vou entrar, entrar nessa, nessa porra. porra. Se, Se liga. liga. <laughs>